Apakah bumi ini bulat atau datar? Bumi bulat atau datar dapat kita lihat dari perjalanan hari dan bulan. Pada video kali ini kami akan menampilkan animasi objek dalam bentuk bulat, ya, seperti bola. Mungkin nanti akan kita coba membuat video bumi dalam bentuk datar ya. Pada layar sebelah kanan, terlihat tiga objek bumi, bulan dan matahari dalam bentuk bulat, ya, seperti bola, tampak dalam mode grafik. Sementara di sebelah kiri terlihat pemandangan yang sama, namun tampak dalam bentuk tiga dimensi. Pada kedua layar ini akan bergerak bersamaan. Sebelah kanan dengan tampilan grafik, dan sebelah kiri dengan tampilan terpapar sinar matahari. Dalam teori bumi bulat, seperti inilah matahari menyinari benda langit di sekitarnya. Apakah akan terlihat persis seperti yang kita rasakan dari bumi? Mari kita mulai. Di sini kami hanya memperlihatkan tiga objek di alam semesta, yaitu matahari, bumi, dan bulan. Yang pertama, matahari. Tampak pada layar sebelah kiri, bagaimana matahari menyinari bumi dan bulan. Pada bagian yang terkena sinar matahari maka pada saat itu adalah siang hari, dan bagian yang gelap tentu malam hari. Kedua, bumi. Pada layar sebelah kiri, bumi tidak lagi terlihat bulat, begitu juga dengan bulan. Ini karena sinar matahari hanya dapat menyinari satu sisi saja, dan sisi lainnya menjadi tidak terlihat. Ketiga, bulan. Penampakan bulan seperti ini biasa terjadi pada hari ke-12 atau 13. Coba kita perhatikan lebih dekat. Poco, tulisan bumi terlihat seperti terkena cahaya pantulan dari bulan, ya, cahaya matahari yang terpapar pada bulan, terpantul hingga ke bumi dan menyinari bumi pada malam hari. Tampak bagian yang terkena sinar rembulan. Bagaimana kalau ketiga objek tersebut kita lihat dari kejauhan? Ya, seperti ini rupanya. Apakah penampakan ini sama seperti yang kita lihat dari bumi? Sampai jumpa di video berikutnya.